Naibu Waziri Sajini ametoa agizo hilo wakati wa hafla ya kupokea magari 150 yaliyotolewa na ubalozi wa India nchini Tanzania, ambapo ameeleza kuwa jeshi la polisi likitenga bajeti ya matengenezo itasaidia kuepuka uchakavu wa magari hayo, kwa sababu magari mengi ya polisi yanakosa service. Mnategemea wadau, sijui mnaita wadau werevu. Sasa mkikutana na wadau wajinga, huenda mambo yasiende vizuri. Kwa hiyo my appeal to you guys, mtenge bajeti ya matengenezo na mfanye matengenezo kama watengenezaji wa magari walivyoshauri. Kama ni baada ya kilomita elfu kumi make sure gari ina stock, kama una fedha ifanyiwe maintenance, vinginevyo yatakufa kabla muda ambao umekusudiwa. Kamishna wa operesheni na mafunzo wa jeshi la polisi Liberatus Sabas amesema magari hayo yatasaidia kurahisisha utendaji kazi wa jeshi hilo linaloshughulikia usalama wa raia na mali zao kwa kupunguza uhaba wa magari katika vituo vya polisi nchini. Lengo kubwa la serikali ni kupeleka huduma karibu zaidi na wananchi. Tuna kitu inaitwa polisi kata. Sasa tunataka mpaka kwenye kata haya magari yafike. Jeshi la polisi kwa jinsi ambavyo ametuongoza vyema na kutuelekeza katika kuhakikisha yale yote yaliyoingiwa kwenye mkataba yanatekelezeka kwa wakati. Uh, we have been receiving Tanzanian police force personnel going for India to uh, be trained. Uh, in near future we'll be sending a batch of officers for cyber security training and subsequently forensic training. Magari hayo 150 ni utekelezaji wa mkataba wa mwaka 2013 kati ya serikali ya Tanzania na India wa ukopeshaji magari 777 kwa gharama nafuu wenye thamani ya dola milioni 29.7 ambapo magari mengine 256 yakitarajiwa kupokelewa mwaka 2023. Kutoka Dar es Salaam, Yasin Tunda, Star TV.